Nejdůležitějším pracovním nástrojem pro krasličářky je stužka. Jedná se o tenkou kovovou trubičku různých průměrů, upevněnou do dřevěné ručky. Jejich výrobě se v dnešní době věnuje paní Marie Hanáková ze Vnorov. Pro její stužky si chodí do Vnorov nejen místní krasličářky, ale také krasličářky ze širšího okolí.